tam je lampionek. Většinou je buď to na... desátý kilometr. Zatím se mi daří držet tempo 5,40 na kilometr, to je slušný, ale co mě překvapuje, většina závodníků je přede mnou. tak se mi povedlo parádně zakufrovat. Běžel jsem za borcem a on se mě ještě ptá, ale běžíme správně. A říkám, jasně, běžíme. No a za půl kilometru jsem zjistil, že ne, takže jsem to šmiknul zpátky tam, kde jsem tušil cestu. Trošku jsem se zdržel, ale snad to nebude nic hroznýho. 50. km, tempo 5,59. Pořád se držím po 6, ale už mi to dlouho nevydrží. pátý kilometr a už 3 kilometry mám pořádnou krizi. Vůbec mi to nejde. Tempo 6.14 a tápím se s tím hodně snad to povolí. Chvilku se to zlepšilo, když jsem byl na občerstvovačce, jak jsem se na to napil, ale teď se to zase vrátilo zpátky, možná ještě horší. To nic, ještě 14 km do cíle. Šedesátý kilometr, tempo 6.18, už tady hodně dolů. No a tady ta poslední část mi přijde taková trošku horší. Jinak ta trať, trať je úplně nádherná tady. Ale teď na konci je to takový plochý. Je hodně silnic, hodně takových těch polních cest nezábavných. Těch prvních 50 km bylo zajímavějších. Tak a jsem v cíli výsledný čas něco přes 7.20 a tempo se nakonec udrželo na těch 6.20.